you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So, terima kasih kerana sekali lagi bersama kami di channel Blaster Mania ya. Okey, buat apa yang patut buat iaitu subscribe channel kami sekarang kalau anda baru saja mengikuti channel kami. Dan uh, sebelum saya mulakan perkenalkan apa mode yang ada pada hari ini, memang saya nak bagi tahu ada lagi giveaway ya, giveaway. So, kalau nak tahu giveaway-nya apa, pastikan anda tonton sampai akhir ya. Tonton sampai akhir. Jom kita mulakan giveaway. Giveaway pula. Jom kita mulakan unboxingnya sekarang. Okay, so <laughs> haha, ini dia. So model kita pada hari ini kosong. Tak ada apa-apa. Tulisan langsung kosong. Tak ada apa. So ini dah consider uh, packing baru mereka lah. Sebenarnya kotaknya sama. Cuma dah tak ada printing. Sebenarnya ni adalah scar daripada brand Moyu M-O-Y-U lah Moyu lah tapi dia kosong lah di sini apapun kita lihat apa yang ada di dalam ha. so ada user menu satu dia tulis SCAR-L lah so dah lama lah tak buat uh, review untuk SCAR ni so kali ni kita ada Moyu SCAR so adalah dia punya penerangan sikit lah macam mana nak masukkan bateri macam mana nak masukkan jailbone, macam mana nak pasang dia punya silencer ataupun dia punya flash hider semua tu. Okay. Dan seterusnya, wow, banyak barang dia bagi. So, kita keluarkan yang paling penting dulu. Alright, yang ni, cermin mata keselamatan eh, kena pakai sentiasa dalam permainan dan di kawasan permainan. Ini yang paling penting eh. Lepas tu, dia bagi... Uh, dummy lah, dummy scope lah dummy scope yang ala-ala aircock ni Okay, plastik ya ni plastik Pastu dia ada bagi laser lah ni ha, laser, laser satu banyak ah dia punya accessories macam punisher pula ada ha, bagi um, flash hider tapi flash hider ni menarik sikit sebab dia macam ni nampak tak? dia ada thread, thread ni aluminium boleh kunci terus bukan pasang saja Ini boleh kunci ketat selain daripada tu ada lagi vertical grip ah. Vertical grip tu oh, banyaklah dia bagi. Dan tak lain tak bukan Mac. So Mac ala-ala uh, eh, M4 punya Mac. Dan kita punya hero pada hari ini. So Moyu Scar L yang ni adalah um, MK16 ah MK16. Nampak permukaan dia licin, cantik. Oh, dan di sini memang besi lah nampak. Inner, inner, inner, inner, inner tak nampak lah. Apa lagi? Ha, dia bagi bateri 7.4 watt. Bateri 7.4 watt. Ada gel ball uh, 7 ke 8 ml. Ada dalam 2500 biji. Apa lagi? Ada charger untuk bateri. Ada screwdriver. Asal lah dia bagi screwdriver. masih ada guna ni. Screwdriver satu. Ada satu pack accessories lah. Okay, nanti kita tengok apa yang di dalam ni. Jom kita tukar angle dan kita teruskan selepas ini. Okay, so ini apa yang kita ada. Macam-macam ada lah. Ada apa? Uh, Mazohead, ada uh, vertical grip, ada laser, ada scope. Dan ini uh, dalam pack tu lah. Pack kecil accessories tu. Dia ada bagi yang ni ya, uh, T-piece. Tak sure kenapa, maybe dia selalu sangkut ke apa lah, So dia bagi anda ambil lah. Ada masalah, buka, tukar. Dan dia ada bagi yang ini, charging board. Artinya yang ini anda masukkan belah kiri ataupun kanan. Dan dia ada satu skru lah. Selepas anda masukkan yang ini, anda kena kuncikan. Ikatkan skru daripada sebelah yang lain tu lah. Dia anda masukkan di sini. Anda masukkan di sini. Lepas tu anda kena ikatkan skru ni sebelah sini. Nampak? Ataupun anda nak masukkan di sebelah sini anda ikatkanlah skru dari sebelah sini ok that's why dia bagi uh, screwdriver siap-siap alright dan ada dua yang ni dua skru dengan nut yang ni sebenarnya untuk ni lah untuk vertical grip yang ni so anda kena pasang lah kat sini alright ya. so apa lagi yang dia bagi ok um, saya rasa kita saya pasang dulu lepas tu kita jumpa balik A few moments later. Alright, so saya dah pasangkan muzzle, dah pasangkan laser, handle, uh, charging, charging apa? Charging handle, scope dan uh, itulah. Yang belum pasang adalah battery. So sekarang saya nak pasangkan battery. So di sini kalau anda lihat dia memang dah lipat macam ni. Kalau anda nak pasangkan battery kan anda kena bukakan lipatan yang ni. Dan kali ni dia nampak cantik lah Kemas je Sebab dia punya wire untuk bateri Dia simpan cantik macam ni ha, Macam ni tutup Kalau nak buka lipatan ni Tekan ha, Macam ni Nampak So bateri dia tersembunyi Ataupun di bahagian belakang ni Artinya Dia punya Pastok punya plate ni lah You nampak ni satu pin kan Okay Pin ni anda kena tekan dia sikit lah Anda kena cucuk dia keluar Tolak daripada sebelah sini ha, Keluarkan pin dia keluarkan pin, tarik baru anda boleh buka yang ni dan bateri dia di bahagian dalam bat tu lah bateri yang dia bagi 7.4 watt so masukkan bateri nah, ada ruang yang cukup agak cukup besar lah sini alright, tutup balik dan masukkan pin ni semula ok, macam tu je So kita try tengok sama ada dia ada Mac Prime ke tak ada. Okay. So kalau macam ni safe. Nak tembak memang tak boleh. Kalau satu ni dia semi. Lemah je 7.4. Ini auto. Alright, kita try char tarik charging ya. Tengok ada tak Mac Prime. Ha. Ada. Dan kalau tarik charging apa akan jadi? Oh, ni buka dia bagi anda lihat motor dia so motor gearbox dia macam yang Jing Ming punya <laughs> Jing Ming J8 yang dulu punya lah color biasa macam ni tapi dia memang tak bagi Mac Prime lah Okay. so kita lihat secara detail lah sikit Okay. muzzle dia muzzle daripada uh, nylon tapi dia punya outer barrel tu macam besi lah ataupun metal kerana time saya uh, ikatkan yang ni kan dia memang metal bahagian ni ok yang lain memang nylon lah memang nylon ok ada laser so laser saya pasang kat sini ataupun anda nak pasang kat sini charging anda boleh letak di sebelah sini ataupun sebelah sini sama je uh, ini saya ikatkan satu so anda boleh pegang macam ni uh, memang finishing cantik scoop ni memang dummy memang dummy tak boleh nak adjust-adjust ke apa memang plastik dummy so ada tulisan MK16 MODO ok dia punya map pun cantik dia punya finishing memang licin lah finishing memang licin ok ada sling point kat sini dan di sini tempat anda boleh fold kan dia lah fold dan unfold dan di sini juga anda boleh adjust dia punya kepanjangan bat ni tekan boleh adjust ok boleh adjust dan di sini juga boleh ikatkan sling lagi Sebelah ini memang agak sama ini tipu lah tak boleh tak boleh nak putar cuma boleh putarkan sebelah ini saja dan ha, macam ni cuma satu lah saya perasan dia punya Mac release lah ini Mac release untuk riliskan Mac ketat ketat betul tengok tak boleh tekan pun ha, baru boleh mungkin dah lama-lama sikit dia dah kurang ketatnya lah Sekarang memang ketat gila lah Okay, jom sekarang kita ukur dengan timbang lah Keseluruhan berat dia berapa Termasuk aksesori-aksesori semua ni kan Okay 1988 1987 Hampir 2 kilo Consider berat lah juga Hampir 2 kilo Dan jumlah kepanjangan dia termasuk muzzle termasuk muzzle 74 cm 74 cm dengan hampir 2 kilo perasaan di tangan consider ok dengan banyak accessories kan cuma performance tak sure lagi dan satu isu yang saya dapati sekarang Mac release dia ketat ok kita pergi kepada close up selepas close up nanti kita test dia punya performance Okay, so kita dah sampai di sini untuk test FPS. Sekarang saya dah reload uh, Mac ni kepada menggunakan jailbore ah. 7 ke 8 mm jailbore jenis uh, Meteor daripada Samurai ya. So anda tekan dia pecah ah, tak bahaya ya. Alright, kita masukkan kepada Mac. Masukkan kepada Mac pula. Masukkan kepada blaster dan disebabkan dia tak ada Mac Prime kita kena shoot dulu ah. Alright, so kita dah ready. Kita mulakan dengan semi lah. Macam tak berapa konsisten. Tak apa, kita try dengan auto pula. Alright, so dapat lemah dia lihat average yang saya boleh nampak di sini 103 140 ke 150 sahaja ok ada yang pecah tu tak kira so memang that's why lah saya dengar bunyi dia pun macam lemah tapi maybe yang ni disebabkan oleh dia punya spring lah lemah kalau ikutkan rupa dah ok accessory pun banyak cuma FPS ni dia rendah sikit. Okay, kita jumpa balik di belah dalam. Okay, so anda dah lihat performance dia tadi ya. Performance macam kurang memuaskan sebab 140-150 sahaja. Tak adalah tinggi sangat tetapi saya rasa memang bolehlah anda upgradekan model yang ni. Memang boleh upgrade punya sebab tengok pun ala-ala uh, Gen punya gearbox kan so memang kalau Jenik punya gearbox memang macam-macam lah anda boleh buat sebab dia punya body dah consider cantik tengok di chain dia smooth okay, di chain smooth dan kalau anda memang suka scar memang inilah dan dia punya accessories memang banyak lah dia pergi, so consider dah cukup lah cuma perlu upgradekan sikit lah dia punya performance tu tukarkanlah spring yang lebih kuat kalau anda nak FPS yang lebih hebat dah Okay. So bagi saya walaupun ke dia punya FPS tu lemah sikit tapi kalau daripada segi pembuatan dia memang dah consider cukup cantik lah. Alright. So kita mula pula dengan giveaway. Sama 1000 like dalam video ini dalam seminggu kita bagi giveaway. Komen nak di bahagian bawah dan kalau anda berminat untuk dapatkan model ni tengok description di bawah ada website kami anda boleh tengok. Dan kalau anda baru saja mengikuti channel yang ni Jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng supaya anda mendapat notifikasinya. Okey, dalam seminggu ah dapat like seminggu dalam seribu like kita buat giveaway bagi model Moyu Scar H ni. Scar L ke Scar H ya? Lupa lah. Scar L, sorry. Alright. So, kalau anda nak, tekanlah button like sekarang dan juga komen. Komen nak. NAK nak. Alright. Itu saja daripada saya. Uh, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.